Saluda amiga, saluda amigo, saluda vecina, saluda vecino. Su de coco se pegó, y peca uno no, que. cabeza, cabecea, cabecea, cabecea, cabecea, cabecea, y no le para nada. Cabeza, cabeza, cabeza, cabeza, cabecea, cabecea, y no pare de bailar. Y ahora que me está grabando, vamos a darle ahora, a ver. Cabecea, cabeza, cabecea, cabeza cabecea, cabecea, y no le para nada. A menores de la lado no paran de bailar y los tigres bacanos, ¿dónde está? ¿Dónde está A menores de aquel lado, a menores de aquel lado, a menores de la lado, no dejan de bailar. A menores de aquel la a menores de la lado, a menores de aquel continente, cabecealo. Si eres inteligente, ponte loco de la mente. Tira para el paso y sigue la corriente. Tira para el paso, tira para el paso, tira para el paso. Si eres inteligente, tira para el paso, tira para el paso, tira para el paso, sigue la corriente. Tira para el paso, tira para el paso, tira para el paso. Ponte loco de la mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente. Si eres inteligente, mente, mente, mente, mente, mente, mente. Ponte loco de la mente. Cabecea, cabecea. esa cabecera tira bala, tira bala, tira bala, tira paso, tira tira tira tira Si eres inteligente, tira paso, tira paso, tira paso. Si eres inteligente, tira paso, paso, paso. loco de la mente, mente, mente, mente, mente, Si eres inteligente, mente, mente, mente, loco de la mente. Ya, usted sabe quién soy. Ay hay de estilo, esta esto está son de oro, así que tranquilo. <laughs> y cabecealo.